Nos metimos en el carro, pero ellos nos sacaron a perdigonazo. Y después incendiaron el carro. A mí me pegaron muy feo, con patadas, con cachazos, con los fusiles, también con los cascos. Yo me hice el muerto para que me llevaran a la morgue, pero me patearon y me moví. Cuando llegamos al comando, tres de ellos empezaron a jugar fútbol con nosotros. Mientras nos pateaban la espalda, gritaban, ¡Gol! Al rato me apartaron del grupo. Mis amigos pensaban que me iban a matar. Y yo también. Me bajaron los pantalones y me metieron un fusil por el ano. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.